নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকক Srimanta Sankardev university of health চেন্সৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেনেদৰে কৰিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক জনাই লওঁ যিসকল আপোনালোকৰ B S C nursing B pharma তাৰ লগতে পেৰামেডিকেল ক'ৰ্চসমূহ যেনেকৈ B M R T A B M L T B P T হওক আদি কোৰ্চসমূহ আপোনালোকে পঢ়ি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে প্ৰত্যেক বছৰ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হওক লাগিলে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে এক্সামৰ কাৰণে চ' মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰে সেই বিষয়ে দেখাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আপোনালোকৰ বেক এক্সামেই হওক লাগিলে আপোনালোকৰ নতুনকৈ যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ইয়েৰলি ৱাইজ হয় এক্সামটো সেই ইয়েৰলি এক্সামটো আপোনালোকে কেনেদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰ বিষয়ে তাৰ বাবে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হেল্থ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত যাব লাগিব গুগলত আপোনালোকে W double S U H S বুলি চিলেক্ট ছাৰ্চ কৰোঁতে আপোনালোকৰ পোনপ্ৰথমে দেখিব পাইছে ৱেবছাইটটো Srimanta Sankardev health university of health sciences তাত ক্লিক কৰিব চ' তাত ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বা ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ চায়েন্সৰ ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'ব তাৰ ওপৰতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা ডাউনলোড বুলি অপশ্যন সেই ডাউনলোড বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাৰ তলতে যদি যায় আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তাৰ তলতে দেখিব হৈছে form of for examination new দেখা আছে তাতে আপোনালোকৰ যদি যিসকল আপোনালোকৰ ৰিচেকিং কৰিব বিচাৰে যদি আপোনালোকৰ এক্সামত যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰি ইভালুৱেশ্যন ৰি ইভালুৱেশ্যন যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম এক্সামত বোলে কম পাইছে বা কিবা হৈছে সেইটো ক্ষেত্ৰত যদি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ৰি ইভালুৱেশ্যন কৰিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ বনাম বাৰু চ' আপোনালোকৰ এতিয়া আমি যোনটো টপিক আহিছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম কেনেকৈ এপেয়াৰিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিলে আপোনালোকৰ বেক এক্সাম হওক লাগিলে আপোনালোকৰ নতুনকৈ এক্সাম হ'ল তাৰ বাবে আপোনালোকৰ এইটো দেখিব পাইছে থাৰ্ড অপশ্যনটো application form for appearing examination তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইদৰে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো ডাউনলোড হৈ যাব চ' মই এতিয়া আপোনালোকৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব বিষয়ে জান তেনেকৈ মই অলৰেডি আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ চ' তাৰ বাবে আপোনালোকৰ দেখিব পাইছে এখন Srimanta Srimanta Sankardev university of health চায়েন্সৰ যি আপোনালোকৰ পোনপ্ৰধান লগতো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ এপেয়াৰিং আপোনালোকৰ এইখিনি এটা কথা কওঁ আপোনালোকৰ যিসকলে নতুনকৈ আপোনালোকৰ এক্সাম দিব নহয়তো আপোনালোকৰ ইয়েৰলি এক্সাম সেই সকলো লগতে আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ বেগ আছে বেগ এক্সামৰ কাৰণে সেই সকলোৰে কাৰণে ফৰ্ম একেখনেই হয় এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকৰ ফৰ্ম নাহে চ' পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ যি নাম নেম অফ এক আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকৰ যি হয় B P T third year হয় ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হয় ছেকেণ্ড ইয়েৰ হয় বি এম এল ডি হয় যি হয় আপোনালোকে তাতে লিখিব লাগিব নেম আপোনালোকৰ যি নাম হয় আপোনালোকৰ কেপিটেল তাত আপোনালোকে দি লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সেয়াত আপোনালোকৰ পোনপ্ৰথম আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো হয় আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ টুৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যি আপোনালোকৰ চাৰিটা হয় পাঁচটা হয় শ্লেছ দি পিনে আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন হয় ছিক্সটিন হয় ছেভেণ্টিন হয় আপোনালোকৰ ইয়েৰটো চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ যি আপোনাৰ মাৰ নাম দেউতা চৰি আপোনাৰ দেউতাৰ নাম দেউতাৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব আপোনালোকৰ চাৰি নম্বৰ পইণ্টত পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত নিজৰ মাৰ নাম কেপিটেল লেটাৰত আৰু আপোনালোকৰ যি নেশ্যনেলিটি নেশ্যনেলিটি আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান আহিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আপোনালোকে য'ত আপোনালোকৰ নিজৰ অৰিজিনেল ঘৰ য'ত আপোনালোকে য'ত আপোনালোকে কোৰ্চটো কৰি আছে তাৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকে দিব প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ name of institution starting at page আপোনালোকে যিখন কলেজৰ আণ্ডাৰত Srimanta Sankardev health university affiliated college যিখনত আপোনালোকে পঢ়ি আছে সেই কলেজখনৰ নাম দিব আৰু যি আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ যদি আপোনালোকে যদি এই ৰোল আপোনাৰ দহ নম্বৰ পইণ্টটো দেখিব পাৰিছে মই আপোনালোকৰ যে কৈছিলোঁ এপিয়াৰিঙৰ একজাম ইয়াত দেখিব পাইছে roll number of last examination under university যদি আপোনালোকৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰিছে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কাৰণে কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো ৰোল নম্বৰ এতিয়ালৈকে জেনেৰেট নহয় গতিকে সেইটো দিব নালাগে যদি আপোনালোকে second year third year fourth year কাৰণে এক্সাম দিছে ত' তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অলৰেডি এক্সাম দি আহিছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ যি এক্সাম দিছে তাৰ ৰোল নাম্বাৰটো ছিলেক্ট কৰিব চ' নেক্সট আপোনালোকৰ যদি ইয়াতে এঘাৰ নম্বৰ পইণ্টটো দেখিব পাৰিছে ডিটেইলছ অফ এক্সামিনেশ্যন নেপেড আণ্ডাৰ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে যি এক্সামিনেশ্যন নেম আপোনালোকৰ বি পি টি হয় বা আপোনালোকৰ বি এম এল টি হয় যি তাতে এক্সামিনেশ্যন লিখিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যোনটো ইয়েৰ ছিলেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ যিটো চনত আপোনালোকে এক্সামটো দিছিলে তাৰ চনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত লগতে আপোনাৰ চৰি লিখিব লগতে আপোনালোকৰ যি মান্থ পাছিং মানটো লিখিব তাত আপোনালোকৰ যি যি ছাবজেক্টত আপোনালোকে পাছ কৰিছে সেই পাছ কৰা ছাবজেক্টকেইটা ইয়াত দিব যদি আপোনালোকৰ কিছু কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ বেগ এক্সাম দিব বিচাৰিছে বেগ এক্সাম দিবৰ কাৰণে যদি বেগ ছাবজেক্ট আছে তেতিয়া বেগ ছাবজেক্টৰ কাৰণে ইয়াত ছাবজেক্টকেইটা ছিলেক্ট কৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো বেগ এক্সাম নাই এই এঘাৰ নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকৰ ফিল আপ নকৰিলেও হৈ যাব যিসকলে নতুনকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে বা যিসকলৰ বেক নাই আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ বাৰ নম্বৰ পইণ্টটো মেইন পইণ্ট হয় ইয়াত মেইন বাৰ নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকৰ নেম অফ ছাবজেক্ট এপেয়াৰিং আপোনালোকৰ যি যি আপোনালোকৰ এক্সাম ছাবজেক্ট আছে ইয়াতে টোটেল আপোনালোকৰ একৰ পৰা আপোনালোকৰ চৈধ্যটা আছে আপোনালোকৰ যি ছাবজেক্ট আছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ চবৰে কাৰণেতো হিউমেন এনাটমি আৰু ফিজিঅলজিটো থাকেই আপোনালোকৰ বায়'কেমেষ্ট্ৰি হয় তেনেকৈ আপোনালোকৰ যি যি ছাবজেক্ট আছে গোটেই ছাবজেক্টকেইটা চিলেক্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছাবজেক্ট যি যি আছে ছেকেণ্ড ইয়াৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ইয়াৰ থাৰ্ড ইয়াৰ কাৰণে থাৰ্ড ইয়াৰ ফৰ্থ ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্থ ইয়াৰ টোটেল আপোনালোকৰ চৈধ্যটা আছে আপোনালোকৰ যি ইয়েৰৰ সেই ইয়েৰৰ চিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ যি তাৰ কাৰণে মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ আপোনালোকৰ ফৰ আপোনাৰ ফৰ যি আপোনালোকে যি ইয়াতে দেখিব পাইছে details of payments of requisite fees আপোনালোকৰ যি এক্সাম দিব তাৰ কাৰণে এটা এক্সাম ইউনিভাৰ্চিটি এটা ফিজ পে' কৰিব লাগে সেই ফিজটো হৈছে আপোনালোকৰ চাৰি হাজাৰ টকা সেই ফিজটো আপোনালোকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হেল ইউনিভাৰ্চিটি এটা ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ইয়াতে গ'লে আপোনালোকৰ এই অপশ্যনটো ফিজ কালেক্ট সেই ফিজ কালেক্টত গৈ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি আপোনালোকৰ পে'মেণ্টটো কৰিব সেই পে'মেণ্টটো কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো এই অপশ্যনটো আপোনালোকে এটা আপোনালোকৰ চাৰি হাজাৰ টকা দিব লাগিব আৰু যি আপোনালোকৰ কালেকশ্যন কৰাৰ পিছত এটা আপোনালোকৰ ৰিচিপ্ট পাব ৰিচিপ্টত এটা আপোনালোকৰ নাম্বাৰ থাকে সেই ৰিচিপ্টৰ আই ডিটো কে ইউ বি বা তেনেকৈ আৰম্ভ হয় সেইটোত লিখিবলৈ আপোনালোকৰ যি ডেট অফ পে'মেণ্ট যোন তাৰিখে কৰিছে সেইটো লিখি পিনে আপোনালোকৰ এটা ডিক্লেশ্যন অপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ যোনটো তাৰিখে কৰিব সেইটো তাৰিখটো দিব লগতে আপোনালোকৰ প্লেচ হয় যি প্লেচৰ পৰা কৰিছে আপোনালোকৰ সেই প্লেক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ এপ্লিকেণ্ট ইনফুল আপোনাৰ যি নাম আপোনালোকৰ চিৰিটিৰ একো দিব নালাগে নিজৰ নামটো সম্পূৰ্ণ লিখিলে হ'ব ইয়াত আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ বাকীখিনি এইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে কলেজত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব বাকীখিনি আপোনালোকৰ তলৰ পইণ্টকেইটা আপোনালোকৰ প্ৰিঞ্চিপাল আপোনালোকৰ ৰেচপেক্টিভ প্ৰিঞ্চিপাল ছাৰসকলে কৰিব আজিলৈ ইমানে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপায় ধন্যবাদ